Cześć, właśnie od prawie roku jestem nieszczęśliwym posiadaczem gimbala e, Ian Crane 2. E, dlaczego nieszczęśliwym? Dlatego, że kupiłem tego gimbala z myślą o nakręcaniu filmów za pomocą kamery wideo a ten gimbal nie jest przystosowany, zresztą chyba żaden gimbal na świecie nie jest przystosowany do kręcenia e, kamerą wideo, tylko do kręcenia aparatem fotograficznym filmów. No ale jakoś sobie poradziłem. Kupiłem sobie płytkę taką plexi 10 na 10 cm, powierciłem parę otworów, dlatego żeby wraz, żeby wyważyć, wyważyć tą kamerę na tym gimbalu, a druga sprawa, jeśli dodam jakieś urządzenie, mikrofon czy telefon komórkowy, E, no, żeby podobnie na nowo wyważyć, żeby współpracowało z innym obciążeniem, z, inną, z innym balansem. No w każdym razie mm, zrobiłem, zastosowałem i to są właśnie moje pierwsze nagrania, które będę czynił tutaj w parku. Zobaczymy jak mi to wyjdzie. No nauka chodzenia przede wszystkim na ugiętych nogach. No. W sumie <laughs> na ugiętych nogach. Tak, jak się napierdolę, to często chodzę na ugiętych nogach. A tu trzeba na trzeźwo chodzić. Kurde. <laughs> Dobrze, na razie.